觉林菩萨记，华严第四会，夜摩天宫，无量菩萨来集，说记赞佛。尔时觉林菩萨成佛威力，遍观十方而说颂言：譬如工画师，分布诸彩色，须妄取意象。 大种无差别，大种中无色，色中无大种，亦不离大种，而有色可得。心中无彩画，彩画中无心，然不离于心，有彩画可得。彼心恒不住，无量难思议。 视现一切色，个个不相知。譬如工画师，不能知自心，而由心故画。诸法性如是，心如工画师，能画诸世间。五蕴悉从生，无法而不造。 如心佛一耳，如佛众生然。应知佛与心，体性皆无尽。若人之心行，普造诸世间。世人则见佛，了佛真实性。心不住于身，身亦不住心。 而能作佛事，自在未曾有。若人欲了之，三世一切佛，因观法界性，一切唯心造。